Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Vamos ver aqui, no episódio anterior a gente chegou nesse lugar aqui Onde tem bastante Desses monstros aqui O que deve querer dizer duas coisas Ou que a gente está próximo do fim Ou que a gente está conseguindo, pelo menos, escapar daqui, né? ele me bateu, achei que ele tava batendo no guarda. Nossa! Tem um monstro aqui em cima. E o guarda tá me tirando daqui, cara. Eu tô achando que ele tá ali no chão. monstro virou pedaço. Tá, tá trancada a porta, mas já deu pra ver que tem alguém ali, né? Vamos andando então com cautela. Provavelmente a gente ainda vai entrar ali. Aqui, ó. É aquela meio que cama elástica, vamos ver. Deixa eu pegar 12. Ah, mataram o guarda aqui e a gente tomou dano. Bom, galera, já estamos aqui em cima, vamos ver o que fez isso aqui. Eu achei que eu tinha ficado preso, cara, que eu tinha pulado ali, não tinha mais nada. Corre. Ai, Nossa. Eu olhei pra cá rápido, só vi o, a bola de fogo vindo. Ela é, tá trancada aqui. Ué, como que a gente vai fazer então? É, não tem como sair. Para cá não tem saída. Ah, consegui abrir. Era só apertar E, eu acho. Não, tem mais um ali, cara. Ele tava parado atirando pra cá. Eu não pensei que teria um guarda ali. Epa, acabei caindo. Isso aqui deve estar tá quente, hein? Ainda bem que o traje protege a gente. Nossa, tem um guarda aqui. Tem um guarda aqui em cima também. Ou não. Ah, não. É o guarda. Eu não vou matar esse guarda aqui, não. Eu vou olhar ali embaixo primeiro. Porque talvez ele vai precisar abrir alguma coisa pra gente. Ele foi bem útil já em alguns vídeos. Vamos ver. É isso mesmo. Ah, ótimo. Foi aquela porta que a gente tentou entrar e não conseguiu. É, eu também achei que fosse menor. Ai. Nossa. Bem. Será que tem mais? Não. Eu não tinha vindo nessa parte aqui, não. Ah, vou precisar daquele guarda. Ele vai ter que abrir ele pra mim. Tá vendo? Ainda bem que a gente não deixou ele morrer. Ele vai ser muito mais útil do que eu pensei. we might live longer if we work together. Você vai abrir ali a porta ou a garagem? A porta. Muito obrigado. Nossa senhora. Esse é grande de verdade. Como que eu vou fazer para passar? corri. Meu Deus do céu. É, ele parece que tá vindo atrás de mim, mas que não é tão rápido. Não preciso de vida. Pula aqui. Ai. que eu devia ter caído nessa água, né? Vehicle systems engaged. Come in, Cooper. Do you copy? Forget about Freeman. We're abandoning the base. If you have any last bomb targets, mark them on the tactical map. Otherwise, get the hell out of there. Repeat, we are pulling out and commencing airstrikes. Give us targets or get below. Eu vou tentar jogar lá, Meu Deus, o bicho quebrou a porta. É, galera, parece que funcionou. Hum, como é que eu vou chegar lá agora? Deixa eu pensar. Talvez eu consiga matar ele. Deixa eu tentar posicionar aqui. Da melhor maneira possível. Ali eu acho. Vamos ver. Hum, tirou dano. Vamos levar de novo. Agora. Conseguimos. Beleza. Agora, como é que eu desço aqui sem tomar... Ah, tem uma rampa aqui. Vamos tentar descobrir agora. Uma grade aqui. Será que se a gente explodir esse portão, ele cai pra cá? Vamos tentar. O engraçado é que o jogo tá rodando a mais 60 FPS, tá 200 aqui, e tá dando umas travadas Vamos tentar jogar aqui, ó. Tá, aquilo ali não quebra. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Dá pra passar aqui, será? Não, acho que não. Eu também não vou conseguir pular aqui. Major fracture detected. Será que é quebrando aquilo ali? Será que vira um desse? Vou testar. Um pouco mais pro lado. pouco mais. Não. Pular daqui não dá. Tem uma escada ali. Eu vou pular água aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, nada de útil. Galera, eu já estourei um desses aqui, eu vou tentar, cara. Eu não sei o que é pra fazer. Deve ser destruir mais alguma coisa. Eu vou tentar destruir. Deixa eu só ver mais ou menos onde ele tá. Acredito que seja pouco mais pro lado. Tá, adiantou alguma coisa. Agora a gente deve talvez ter que quebrar o muro. descobrimos. Galera, vou correr porque esse bombardeio não foi o que fiz, não. Não abre. É pra cá. Nossa, por que eu saí dali. Vai ter rádio não. Nossa, ele acertou o guarda. Foi eu que ativei aquilo? Acho que sim.